वेलकम बैक गाइस स्वागत है आप सभी का फिर से फ्री फायर के धमाकेदार गेम प्ले में चलो हम अपने एयरप्लेन में बैठ गए हैं जल्दी से जल्दी हमें नीचे लैंड करना है और ये सभी बंदे निकल ले सके जल्दी जल्दी जल्दी हमें भी निकलना है अभी हाँ बहुत ठंडी हवा आ रही है भाई और बाप रे टाइम लगा दी मैंने ये हमने पैराशूट खोले है जरा पैराशूट में छेद तो नहीं है और दूर उड़ाते हुए हम यहाँ लैंड हो चुके हैं सबसे पहले मास्क क्योंकि कोरोना चल रहा है अरे तो कुत्ता पीछे पड़ गया अच्छा सॉरी पेट था सॉरी अब जल्दी से मुझे चमचमाती गन ढूंढनी अरे रही मिल गई अरे यार इसमें तो तीन गोली इसका मैं क्या करूँगा मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा यानी कि कोई नुकसान नहीं होगा इससे और की कुल्हाड़ी भी हमें मिल गई है हम यहाँ से टिक के उलझ के पैंट कटनी आ रहा मुझे कोई नहीं हंसेगा फिर से पैंट पट्टी की आवाज आई गाइस मेरे आसपास कोई मुझे बहुत डर लग रहा है अरे बहुत देखो इसमें पैसा आता है इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं और जमीन का कोई नुकसान नहीं वही वो मैं किस्मत बहुत खराब है यार मैं क्या करूँ अरे पा मैं एनिमी तो मेरी गली के करीब आ रहा है चल कुछ काम आएगा गाइस जिसे सब्सक्राइब करें प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें सब्सक्राइब आप बटन दबा दबा के तोड़ दें प्लीज़ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा मुझे आपका साथ ही चाहिए और कुछ नहीं हमें नॉक कर दिया है अभी पिछवाड़ा बचाते हुए अपने घर की ओर जा रहा है चलो कैसे हमारा पट्टी वगैरह कर लेते हैं रहेगा इसे कैसे जगाते कोई सिखाएगा मुझे अरे अरे टूट जाएगा ये नहीं मेरे फ्रेंड ने मुझे सिखा दिया इसे कैसे चला वाह मज़ा आ गया मुझे ना वो वो वो चलो टीममेट के पास चलते हैं मेरी मजाक मस्ती बहुत हो गई अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं यहाँ में बहुत सारे बेड है लेकिन सब मेरा चेहरा देखकर भाग गए लकड़ी के पीछे लकड़ी के पीछे अब ये पता नहीं क्या तो क्या है अपने ये मेरा दोस्त है और ये भाग रहा है ये शायद इसी मैच मेरा बिल्कुल पसंद नहीं आया एक और बंदे को हमने ढेर कर दिया है और अब चलते हैं पूरी करने के पास क्या है ड्रोन शायद हम पर कोई अपनी नज़र बनाए रखे लेकिन कोई बात नहीं हम ये मशरूम खाएंगे और हमारे में हर कुछ ऐसी पावर आ जाएगी एक बार पेड़ फटी दो बार फटी तीन बार अब नहीं अब नहीं क्या बाप रे आज तो शायद हर जैसी ही पैंट हो जाएगी मेरी देखो मेरा फ्रेंड अकेले सामान को ले जा रहा था लेकिन उससे पहले मैंने रुक लिया और देखो खड़ा है अब वो भी सो गया एक बंदे को हमने पेड़ दिया है अभी के अभी अभी के अभी सब कुछ ज्यादा हो रहा है रास्ता के सामने टीम इसके पास जा रहा था लेकिन फिर मिलेंगे हाँ सब ठीक है इसीलिए हमने मार गिरा है और अब चोरी करेंगे इसके पास तो कुछ नहीं है चलो चलते दूसरे को ढूंढने मुझे सिर्फ उससे बातचीत करनी थी लेकिन उसने उस पर हमला किया और मैंने उस पर सेल्फ डिफेंस के लिए हमला किया सॉरी भाई वहाँ पे कोई भाग रहा है तो सुबह हम पहाड़ी पर से नीचे आ गए अब और टीममेट वहाँ खड़ा है वो मेरा चेहरा देखकर भागने वाला था अरे ये कौन आ गया पीछे मत कर भाई मत कर मना किया था तुझे यार समझ आ गया लॉक कर देगा कर भी दिया अरे वहाँ यहाँ गाड़ी खड़ी है लेकिन मुझे उसमें बैठना नहीं है क्योंकि अब थोड़े बल्ले बचे शायद कोई गाड़ी लेकर आ रहा है पीछे से रुकना मत नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा हाँ अभी देखा जाओ रुक तुझे हाँ अब मजा थोड़ी मरम वगैरह कर लेते हैं छाया में बैठकर अरे क्या पाव सुने थे क्या मेरे तुझे सुबह सुबह की बदलाव वैसे ऐसे ढूंढते हैं उसे कहाँ है वो वाह भाई मेरे टीममेट मुझे मार दिया और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो और जिसने thanks for watching goodbye